Wow. Desde hace tiempo estás usando Photoshop, ya sea como fotógrafo, diseñador gráfico, ilustrador digital o community manager. Sin embargo, aunque domina muy bien tu área de interés, tu flujo de trabajo es muy lento, durando horas en procesos que te absorben todo el tiempo. ¿Y no te gustaría retocar hasta 100 fotos en menos de 5 minutos? O mejor esto, ¿no te gustaría realizar 100 piezas gráficas para tu feed de Instagram de todo un mes en tan solo 5 minutos? Mi nombre es Johnny Mora, soy Adobe certificado experto y profesor de fotografía y diseño gráfico en mi país, con más de 10 años de experiencia en este mundo de la multimedia. En este curso de Photoshop avanzado te desvelo todos mis secretos para que al igual que yo, tú también puedas tener un flujo de trabajo rápido y acelerado, gracias a los procesos automatizados que lleva Photoshop. Algunos de los temas que verás en este curso son los siguientes. Verás el tema de las acciones, ¿para qué? Para guardar el proceso de postproducción y efectos. Es decir, que en tan solo un minuto puedes aplicar un efecto interesante a una o varias fotografías. También verás el tema de los datasets o conjunto de datos, es decir, a través de una planilla de Microsoft Excel y un archivo de Photoshop podrás crear cientos de archivos de forma automatizada. Los artboards te van a ayudar a crear varias páginas en un mismo archivo. Incluso si quieres crear un ebook con pocos pasos, esta es tu mejor opción. Los Com también es un tema que verás en este curso. Nos permiten crear diferentes variantes en un mismo archivo e incluso estas variantes exportarlas en archivos por separados. Para hacer este curso, sí o que sí necesitas saber Photoshop. Pero no te preocupes en caso de que no lo sepas, ya que esta formación incluye el ebook Primeros Pasos con Photoshop, un ebook donde te explico a pasitos de bebé cómo utilizar lo más básico del programa. Al fin, tu oportunidad de tener un flujo de trabajo rápido en Photoshop es ahora, al igual que yo lo estoy haciendo y cientos de mis estudiantes. Así que no pierdas esta oportunidad y te veo dentro del curso.